असलकुम सर आप लोगों जाउंग अनलिमिटेड हदीस वीपीएन लेकर आया हूँ जिसे आप जाउंग की यहाँ पे आपने सर्च करना है स्टॉट वी एन रिलेटेड रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन आया स्टार्ट ये इंस्टॉल करना आपने इंस्टॉल करने के बाद तो ये बिल्कुल फ्री है जाऊँ की सिम पर अनलिमिटेड है तो जितनी चाहे आप इसमें ऐप डाउनलोडिंग कर सकते हो तो इसे ओपन करते हैं ओपन करने के बाद आपको मैं बताऊँगा ये ओपन कर दिया तो आपने करना है लॉन्ग टेलीग्राम को पूछना है तो नो करना है तो नीचे वाले यहाँ पे आपने कंट्री लगानी है अपनी पाकिस्तान पाक जॉन्ग अनलिमिटेड ऊपर फेसबुक पैकेज है और नीचे व्हाट्सअप पैकेज है अनलिमिटेड है और टोटल जो अनलिमिटेड है वो ऑल नेटवर्क है पाक जॉन्ग अनलिमिटेड पे आपने ओके करना है ये आपका लग चुका है और नीचे नोट कनेक्टेड इसे कनेक्ट कर देना और बिल्कुल में कोई फैल नहीं कोई नो नहीं अलाउ कर दें इसे अलाउ करने के बाद आप बिल्कुल फर्स्ट फास्ट इंटरनेट चलेगा तो मज़े करें चिल करें और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को के नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें तो अगली नेक्स्ट वीडियो भी यही होगी जैज़ जैज़ पे बनाऊंगा जैज़ की सेम पे अनलिमिटेड कैसे बनता है तो देखते हैं कि आगे वो क्या होता है तो ये बिल्कुल रियल है कोई फेक नहीं है फेक uh, बनाने की मुझे इंटरेस्ट नहीं है फेक कोई काम करने का इसलिए जो भी करता हूँ रियल करता हूँ तो तब तक अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा